Saluton al cio, jen via dio. Mi estes io mette el cerpita, char mi jus curis rapide por atingi la stazidomon anto la traino. Uh, forlasus gin, sed shainis che mi jus maltrafis gin, char mi estes eble 30 secundo in malfrue. Do, nun mi vols proli io mette per itio, cio mi jus monte al vi. Vi vidis la palizano in ciune. Estes circa al mia strato, eble 30 auto autoi, tio estes mutege. Do, mi sposes che io tre grava occasis tie. Mi ecce vidis uno el nigrai camionetto qui partenas al la speciala polica potenco, do mi esperas ke ne estas murdo aŭ io alia tie. Eble mi eltrovos en la novaĵo poste. Do nun mi fakte idas al la dentistejo, ĉar ili devas purigi miajn dentojn, ĉar la dentoj lastatempe komencis flaviĝi iomete, kaj post tio mi idos al pizza nokto, do kompreneble la tutan tagon vi venos kun mi. Ho, mi forgesis menciji ĉi tion, sed Anta multa yado e mia enzino labodis ce dentiste si she this um acceptisto kai helpisto por la dentistoi sed eh, ci uh, in fine si de nove laboras tie simple por helpi amikinon char si ne povas trovi laboranto in por hodia do si decidis ke si helpos sin mi esperas ke kiam mi atingos la dentistejon si estos tie kai portos la uniformon de la dentistoj tio estos ege amuza kaj eble mi povas filmi ĝin o oh, rigardu mian belan edzinon sed ci ne portas uniformon bedaŭrinde o oh, jen mia edzino la dentisto de nove ke vi pretas me fortačím. No? No. Já jsem ji, ty, no. Ah. Potom tis. Čo vera? and he's got like the space do cio estas farite ce la dentisteo kai kiam la dentisto purigis mi en dentoin li fakte rimarkis ke mi havas cavajon do li plombis tion kai post tio li didis al mi kai mi edzino kiu fakte labodas tie kun li am chu li volas panigi la mankon inter mi ai du chefai dentoi ci tie kai mi didis ne sed mi edzino didis yes yes yes planigu gen kai kompreneble shi gainis tion kion chi volas do li planigis mancon inter miei dentoi, do diru al mi cion vi opinias pri ci tio. Ciu bonas? Mi sentas nun quasau mi havas gigantain blocain dentoin. Es tre acia, sed mi edzino didis che poste mi aspectas multe pli bella. Mi ne estias. Cai nun mi intensas for idi citiun locon cai idi al urbo centro. Mi edzino ancora devas labori dum celcai horoi. do mi jus al venis al Esperanto domo sed ŝajnas ke mi estas tro frue nun fakte estas 30 minuto en antaŭ la kunveno malfermiĝo do mi simple iros por trovi ion por trinki ĉar mi estas iom soifa jes jes vere mi longe atendis ĉar mi Mi jam estas la urbo centro, char mi devas viziti la dentiston, sed poste mi ne volas idi heimen. Saluton Sankte Zamenhof, kiel vi? Do, mi finfine estas en la Esperanto domo, kaj mi estas ĉi tie ege frue, do mi simple devas longe atendi antaŭ aliaj venos. Sed mi tre ĝojas, ĉar mi ĵus trovis miajn okulvitrojn. Vi ne scias, sed la lastan fojon, kiam mi estas ĉi tie, mi perdis ilin. Kaj mi ne certis, ĉu mi perdis ilin ĉi tie ĉe la domo aŭ ĉe la YouTubea kunvenejo, kaj mi ĝojas el trovi, ke mi perdis ilin ĉi tie. Ĉar Kaja nun havas la plej amuzegan rakonton iom ajn. Do, Kaja estas ĉi tie tie kai tie es das Lockland to rakontu do mi kai pafilo, filo ni it is our new town passing some in po oslan a renkontijo es su du tie kai anko ali a studento e doni renkontijo sen drinke okay ni drinkis kai mi kai pafilo, filo li es ni es sufice e bria e doni ang ambo bezonis pisegi doni ri sen drinke e na pisel kai Li reti iris en la angulo. Kai mi estis pisonta, kiam du viro e kuris preter mi, ke ili aliris la pis vandon do boni, mi ne pos pisi do mi atendis. Ke li estis pisonta en la angulo. Kai la du viro e staris tia pisante, tiu viro li estis io konsternita ke li diris al filo vi bon pisante kai pavilo comprenable li surdas do li ne consiglio pritio che oni al parolis din li faris kion li bisogna fari. Kaj le viro li ne li ne estis contenta pri tio, do li rezipis sin. Kaj li aliris al pafilo, kaj li brakumis lin. Kaj pi filo diris, kio lo fek, kio la mi, kio la kas, mi faras la pizajo, kio la... Kaj, kaj tiam, le viro, mi ridis, kompreneble, mi ridis kio fek. Kaj tiam le viro, alturnis min, kaj li ris, tio ne estis amusa, ne estis amusa. Kio vi ridas? Vi ridis, mi ne ridas, mi ridas, Mi, mi ne ridas per ili, mi ridas per vi, idioto, che la fecti bracumas alia e vino e, e la pisseio. Che le vino, ah, tutti a luce. Ah, papà. Che li porcuris kai ni ne am vidis li de nove ja se se vi interesi jo se ble pri vi evo diacho vola se ble renkonti kun uh, ali ai viro ki u shot pra kun mi ali ai ki se evo vi po vas iriti bone poste kiam vi devos uzi la necesejon mi hazarde brakumos vin <laughs> Eh, loco en mi por surpisi surpis y ven. Doni nun es das la fino de la nocto kai mi de la heimen a comprenable kaya kai loklon ili idos heimen kai mi jus aldis ke kai intensas pisi sur loklon en iu stranga erotica sexumato <laughs>